отызыншы наурыз мінекей да мынау атырау ауылы ғой иә мынау атырау ауылы ма атырау микрорайоны ма а мынау қандай ауыл мына жерде жаңағы эфирында түсірдім мінекей камазбенен ана э, ана жерде э, тракторлар камазға топырақ тиіп жатыр рұқсат келгенмін карьер ма әлде жабылған карьер ма білмеймін әзірге оны анықтаймыз э, бірақ сол топырақтың бәрін әкеліп мына жерге суды бөгеу үшін мына ауылдың сыртқы сыртынан су келіп тұр екен соған суды бөгеу мақсатында мына жерге топырақтарды әкеліп төгіп жатыр камаздар ол камаздардың айтуы бойынша камаз да жаңағы тиеп жатқан ә, тракторлар да бәрі де жекеменшік екен қанағат деген жігіт деді жіберген деді қандай мекеме екенін білмейміз деді әкімдер рұқсат еткен деді ал шындығында әкімдер рұқсат етілді ма етілмеді ма ол карьердің рұқсат бар ма жоқ па негізі ауылдыға жақын жерде ә, карьерлардың барлығы жабылған болатын дейтін іргеге келіп тұр екен жағалап соған бөгет салып жатыр екен так мына жерде мына жігіттермен сөйлесейін бұл әкімдер қай жер екен қазір мына түскі уақыт мына жерде нөл жетпіс бір деген машинаның шоферы жүр соныменен сөйлесейін Э, мына жерге э, кімдер тасытып жатыр топырақты мынау қандай ауыл автодорожник автодорожниктің сырты ғой иә әкім болған кім әкім мына жерге тасы деген қалалық әкім ба қадыржан ба аха әлде кім ба жаңағы жұмабек па бәрі акимат болған бәрі акимат болған жоқ сіздерді именно кім жіберді солар ғой акимат болған акимат па сендер қандай мекемеден келіп тұрсыңдар мекеме емес мен мекеме жасамаймын а жеке меншік па жеке меншік жалданып жатсыздар ма иә аха рахмет мынау автодорожный дейді автодорожный деген так автожол иә автожол ауылы төртінші ауылдың сыртқы бетіндегі автожол ауылы соның сыртқы бетіндегі мына жерге суға бөгет жасалынып жатыр топырақтан ол топырақ ана карьерден атырау микрорайонының карьерінің сыртынан алынып жатыр жаңа бірінші эфирімде түсірдім ол карьер ұқсап етілген ба бұл карьер негізінде жабық карьер сияқты еді ғой ол жерден топырақ неге алынуда вот сұрақ ана жақтағы ана трактордың қасында бар ма адамдар тағы да көзің жете ма қарашы а обедтің уақыты а обедке кетті ма обедке келуге сабай алып келеді мына жаңағы қашаннан бастап кешеден бастап жасап жатсыңдар ма кешеден бастап екі күн болды ма сонда иә. бүгін отызыншы наурыз 2023 жыл ә, мана таңертеңгі мезгілде екі тікелей эфирге шығарып түсірген болатынмын су кетіп жатыр деп бір карьер ескі жабылып қалған карьерден топырақ алып жатқанын көрген болатынмын енді мынау осы құлсарының жадырасын деген ауылы болады міне жадырасын ауылдың қақ ортасында мінекей осындай жатыр ертең ана атырауда атырау э, микрорайон дедік қой манағы соның э, асфальт жолдан жүз метрге жетер жетпейтін жерді қазып жатыр иә енді мына жерді қараңыздар мінекей ертең сол атырау микрорайонның орталығы да дәл осындай болып қалуына ықтимал мінекей мусор мусор болып мынау елді мекен міне айналасының бәрі елді мекен бірақ ортасында мынандай мусор жатыр бұл жерді халыққа бермейді халыққа берген жағдайда халық қалай алады ал мінекей қараңыздар қаншама жер мына жерде бос жатыр не қоқыс алаңы қоқыс алаңы болып жатыр былай қарасаңыздар мінекей мекенді ел жадырасын ауылы міне былай қарасаңыздар да мекенді ел мінекей мына жағы да мінекей мына жағында да осындай ортасында жел не бөліп тұр мінекей мына жағында да қоқыс мынау асфальт мінекей мына жерде бала жатыр ғой асфальт бала жатыр міне асфальт асфальттан мінекей неше э, қанша адым болады даже э, жиырма отыз адым болатын шығар отыз метр жердеші қараңыз мінекей осындай қоқыс алаңы болып қалады ғой ертең ана атырау микро микрорайонында маған бір тұрғындар звон не хабарласты кеше хабарласты расипа мына жерден тракторменен қазып алып жатыр мінекей қараңыздаршы мінекей ал ертең ол жерде кім көміп береді ол жерді кім тегістейді сонда ол жерге тағы да ақша бере ме тегістеу үшін сонда бюджеттегі ақшаны осылай шаша ма әкімдерді қалай қарап отыр неге рұқсат беріп отыр деген әңгіме айтты да сосын мен әкімге қадыржанға хабарластым қадыржан э, жауап бермеді ватсапна жазып қойдым жауап бермеді сосын таңертең бардым сол жерге барсам шынымен де екі үш машина тиіп қазып жатыр екен қайда тасып жатырсыңыздар десем ана суды суға бөгет бөгет жасап жатырмын деп сосын арттарынан еріп отырып бардым бөгет жасап жатқан жерге одан кейін қайта маған жаңа қадыржан хабарласса ол жерде тек істеп жатыр қазып алып жатқан жоқ дейді ал қазып алып жатқанын мен көзіммен көріп трактормен қазып алып жатқанын ішінде мынандай төмпектерді тек істеп жатырмыз дейді олар кәдімгі қазып алып жатқанын көріп мен сосын барып сол жерге тікелей эфирға түсірген болатынмын енді міне қараңыздар ертең ол жерде осындай ә, қоқыс алаңына айналмасына кім кепіл міне отыз жиырма отыз метр жерде мінекей үйлер тұр осы жадырасын ауылының мінекей орталығын қараңыздар осындай ә, манағы таңертеңгі түсірген атырау микрорайонында да мөлтек ауданында да осындай ертең бара бара қоқыс алаңына айналады сол себепті алдын ала мен жар салып жатырмын ә, кім қалай түсінетінін өздері білер бірақ та жабылған жерді қайтадан қазу дұрыс емес бұл әкімдердің үлкен қателігі бұған не дейсіздер қалай